Yeah. Anani kadhaa kila kwa nanda ujonga. Kadhaa ni ngoma ya pilo kadhaa ni miki. Kadhaa ni ngoma hiyo. Anani kadhaa ni miki. Ai abo huko na ndio ndio ndio. Kadhaa ni ngoma. Anani kadhaa ni miki. Kadhaa ni msongo. Anani kadhaa ni miki.